کَمہِ ساتہٕ تہِ اوس أمِس گژھُن پایپہٕ ترٛاونہِ ییٚمہِ ساتہٕ اَتہِ ہجوٗم گوٚو یِم تہِ گٔے دَہوُن دَہوُن یِمو کوٚر ٹارگیٹ فایر گۄڈنٮ۪تھ أمِس یہِ زَنان مٔہنی ییٚلہِ پیٚیہِ أمۍ تُج نا یہِ تھوٚد یِمو لَگوو ٹارگیٹ فایر أمِس یہِ اوس یہِ عام اِنسان یہِ یِمن کارنٕے اوس نہٕ یہِ سَنان أمِس اوس پَنُن کار واریاہ اَصٕل تہٕ باغس منٛز بیٹ تہٕ اورٕ گوٚو شہرت کھاربن پھڑٲیِکھ شیٖشہِ پتہٕ آے یورٕ بختربن تہٕ تِم ؤتھۍ تٔتی بۄن گوٚو ہجوٗم تہٕ تِمو تِم ؤتھۍ بۄن تِمو کٔر فایرِنگ تہٕ بہٕ ہیٚژیاوُس اُکنُے گژھُن أمِس کُن بچاونہِ تہٕ پتہٕ آو مےٚ تہِ نرِ فایر پتہٕ نِیاو ہسپتال تانۍ تہٕ یہِ اوس گُزریومُت اچانک درٛاے سۄ نٮ۪بر نٮ۪برٕ کُن یورٕ درٛاے تہٕ اورٕ ژاے نہٕ کینٛہہ پانٛژنٕے مِنٹن منٛز وَنا وۄنۍ کَتھ گوٚژھ وَسُن یہِ گوٚژھ محبوٗبا مُفتی وَسُن بیٚیہِ راجناتھ سِنٛگَس تمس تریا ادری سا دبا یہ گیا دن ٹافی اِن ملٹری کامپس پہ شرم طرف ون ٹین گرو تمہ چلائی اورے کنج لگا ٹین وین دریا خلق بچ بچہ گندن کھیل کر تمو قوما تمو لگائی پہ ادھا دھن فائر تلنک لڑکی میں گئی تلنک موج تلنک توج پیمس تا فائر ونکس سی پان یور درو نفر آوئی پانچ منٹ گئی پہ یہ سائی کت اگ نالن سے کالچس ونانے ویون گا تمہیں موت تک بول کالجس پہ تھیل شنگن کی اکثر رٹان اک بھیا چھِ ہاے ہاے ہاے موج اَسہِ گٔے اَسہِ سو گٔے کھے ہائے چھِ آسان یِہوٚے ذِکرا